कृपा मने बरसते हमेशा कृपा मने बरसते इसु तारे कृपा मने बरसते हमेशा कृपा मने बा perkenan Prabu Yesus hak perkenan Prabu Yesus tak disenangi muki disenangi tak disenangi muki disenangi Rupa, Rupa प्रतिदिन तं ने दो चो दिन प्रतिदिन तं ने दो चो मारो आत्मा तं थे मारो आत्मा तं ने तल्पेते વધારે ને વધારે તમને જાણું વધારે ને વધારે તમને જાણું નજીક ને નજીક તારી પાસે આવું નજીક ને નજીક તારી પાસે આવું जगत्पुरा यत् चे न जगत्पुरा यत् चे तमरो प्रेम मनब Аллилуйя, Rupa, Rupa, Dewi Rupa. Tanatan Dev Marure Tanche મારું રેટાન છે મારી નીચે पवित्र आत्मा पूर्ण करणार पवित्र आत्मा स्थिर करणार पवित्र आत्मा स्थिर करणार पवित्र